Once more! Once more! Once more! पड़ा उसको रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक यार एक बंदा यहाँ पर है लो है एक बंदा टांग गिर किया अबे भाई तू गया क्यों नोक होता या रश हो गया बे रुक रुक रुक रुक हट जा रुक रुक जा दो ही बंदे हैं बस अबे भाई ओ भाई <laughs> मजा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ वो खड़ा हुआ था भाई और वो लेटा हुआ स्मोक वो कर रहा है मैं उसकी पूरी बॉडी दिख रही है मेरे को उसको मेरी और मेरे को उसको सिर्फ हेड ही दिख रहा है कुछ भी कुछ भी वो देख सामने निकल अबे निकल भाई अबे भाई रुक जाने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे रुक जा आने दे आने बच्चे ने जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा हूँ निकल निक हाँ भाई कैसी लगी मार भी दिया होगा ओ भाई गया